Dan zaman sekarang tuh semuanya seba online ya. Emang kenapa? Iya, ada ojek online, ada ngakak online, ada belanja online. Bagus dong, berarti zaman sekarang canggih. Tapi ada yang lebih parah. Parah gimana? Iya, ada chat yang gak dibalas padahal online. Maybe I don't understand it.